Ni mgogoro uliodumu kwa miongo kadhaa sasa, wakazi wa vijiji vilivyosajiliwa vinavyounda kata ya Kia iliyopo katika wilaya Hai mkoani Kilimanjaro wanadai kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi kwa mashaka, kila wakati wakitishiwa kuhamishwa kwa nguvu, wakituhumiwa kuvamia ardhi ambayo ni sehemu ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Kwa miaka kadhaa, mgogoro huo umekuwa ukiibuka na kupoa, lakini kauli ya hivi karibuni iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu alipotembelea kata ya Kia iliwashtua. Nimesema ardhi ya serikali, alafu wewe unakuja hapa unasema weka, weka masharti kwenye mali yako. Yawezekana kufikirika kuwa ni kauli ya kibabe, lakini ndiyo hali halisi. Ile hadithi ya nini kilitangulia kati ya yai na kuku ndivyo inavyojitokeza hapa, kwani wananchi hawa wafugaji wa jamii ya Kimasai wanasema wamekuwepo kwenye eneo hilo tangu vizazi vilivyotangulia, na uwanja wa ndege wa Kilimanjaro uliwakuta mwaka 1969. Maeneo haya tumekuwepo kwa muda mrefu, hata kabla ya uhuru wa nchi hii na hata kabla ya uwanja huu wa kimataifa kujengwa katika eneo hili. Tumekuwa walinzi wa eneo hili kwa muda mrefu. Mimi hapa nilipo na miaka sitini na, na tano na nimesaliwa hapa na mababu zangu wamesaliwa hapa, kila kabila langu limesaliwa hapa. Mnavoniona hapa nimeseeka, ninaposikia hata haya maneno nasikitika, mpaka mimi ninashikwa na presha. Eneo ambalo lenye uzio ambalo ndio eneo la KIA, na tumewekewa vibao kuwa hakuna mtu kukanyaga katika eneo hili la uwanja wa ndege. Hatujawahi kuwa na migogoro na uwanja wa ndege, hatujawahi kuwa na migogoro na Kadiko. Eneo hilo tunaliheshimu na hakuna mtu yeyote ambaye amewahi kuingia. Hata hivyo, wakati wananchi hao kutakiwa kuondoka, mama huyu Agnes Lazaro anaonyesha mshangao na mashaka ni kwa nini huduma za kijamii zinaendelea kuwekezwa katika eneo hilo. Lakini tunashangaa maana serikali zinaleta mbinu yote ya maji, ya umeme, ya shule, kila kuchapa wanaendelea kujenga mashule leo hii Tunaenda wapi? Mgogoro huu unajionyesha katika sura mbili tofauti. Pamoja na kuwa awali wananchi hao waliambiwa ni wavamizi, sasa serikali inawaambia wakubali kufanyiwa tathmini ya mali zao ili walipwe fidia na kuondoka. Hata hivyo, kauli ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu kuwa zoezi la tathmini ya uwekaji wa alama za mipaka lazima liwashirikishe viongozi wa vijiji na kata imewaongezea mashaka wananchi hao, na sasa wanasema wameanza kukosa imani na viongozi wao. Tunataka tushirikiane, Mheshimiwa Diwani na wenye viti wenu, wenye viti wa vitongoji na baadhi ya maraigwana, tushirikiane watu wetu wanakuja uwandani kuja kuangalia eneo la uwanja. Hatuna imani na kiongozi yoyote wa serikali wa hapa kijijini. Hatuna imani na mwenyekiti wa kijiji, hatuna imani na mwenyekiti wa kitongoji, hatuna imani na mbunge wetu. Mimi baba yangu kazikwa hapa, mama yangu kazikwa hapa, mimi nitaenda wapi? Kwa ujumla, wananchi hao wanasema tumaini lao la mwisho limebaki kwa rais wa nchi. Naomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan itusaidie, maana yake tunaporwa hadithi yetu pasipo na sababu. Naomba Mama Samia ututetee haki, kwa sababu mimi hapa nilipo mimi ni mjani, watapeleka wapi watoto wao? Naomba Mama Samia, tunaomba sana, tusaidie wakina mama maana tunashangaa sana. Ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ulianza mwaka 1969 na kuanza kutumika mwaka 1971 ukiwa na eneo lenye ukubwa wa hekta 460 ambazo zimezungushiwa uzio, na sasa kampuni ya uendelezaji wa uwanja huo ya Kadiko inadai kumiliki kilomita za mraba zaidi ya 100 kutoka pande mbili za mikoa ya Kilimanjaro na Arusha. Angelo Moleka, Star TV.